السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ازيكم أصدقائي يا رب دايما تكونوا بخير بصحة وسعادة دايما بإذن الله النهاردة إن شاء الله معانا موضوع مهم وهو Adobe Flash Player بعد أن تجددت المشاكل للمرة التانية في بداية 22 أو 2022 مع شركة مايكروسوفت وشركة Adobe Flash Player زي ما حصل في عام 21 وتم إيقاف Adobe Flash على جميع المتصفحات تكررت تاني المشكلة وتم إيقاف Adobe Flash Player على جميع المتصفحات لخلاف دائر بين Adobe Flash وشركة مايكروسوفت الموضوع سهل جدا مفيش فيه أي مشاكل وهيتحل بكل سلاسة وسهولة في خطوات سهل حضرتك معايا لأصحاب ال Windows 10 وال Windows 7 الحلول شغالة هي هي نفس الخطوات اللي أنا هعملها على Windows 10 أو Windows 7 أو Windows 10 أو Windows 7 إن شاء الله هناخد فصل إعلان صغير ونرجع تاني نكمل الشرح بإذن الله ورجعنا على بركة الله تعالى نبدأ الشرح والتفصيل بتاعنا ان شاء الله Adobe Flash هيكون في ملف مضغوط هرفعه لك على ال MediaFire على الموقع بتاعي والدنيا تمام مفيش فيها اي مشاكل والملف تقريبا خمسين megabytes مش كبير بعد ما تحمله حضرتك كل ما عليك انك انت تضغط هنا وهتعمل استخراج هنا هيطلع معاك تلات ملفات التلات ملفات ملف لمتصفح Firefox متصفح Google Chrome وده لجميع المتصفحات نصيحة مني بقى ودي أول خطوة اللي احنا هنتكلم فيها نصيحة مني حضرتك بقى حضرتك شغال على آه، الفايرفوكس يبقى شيل من عندك Google Chrome. شغال على Google Chrome يبقى احذف ال Firefox. خلي عندك يا Google Chrome يا Firefox تمام انا شغال على Google Chrome هبدأ التسطيب بس قبل ما تبدأ التسطيب صديقي لازم تعمل الخطوة المهمة اللي هقولك عليها هتبدأ تفتح التحديثات على Windows عشرة او ويندوز 7 انا شغال على Windows عشرة اضغط على سيتنجز او الاعدادات هوصل للتحديث والامان هضغط عليه هتعمل زي ما انا عامل كده بالظبط تضغط ايقاف التحديثات ايقاف التحديثات لمدة شهر هيديك ايقاف على اربع مرات لمدة شهر والخطوات دي هتعملها كل شهر كل شهر هتعمل ايقاف للتحديثات او كنت هتعمل استئناف التحديث وتنزل التحديثات اللي حضرتك عايزها وبعد كده تعمل ايقاف التحديثات لمدة شهر تعالوا بقى نشوف ازاي هنثبت ال Flash Player بس زي ما قلت لحضرتك قبل ما تثبت لازم توقف التحديثات واي تحديث هيديهولك Flash Player ما تقبلوش خليك على النسخة اللي نزلت حالا دلوقتي معك قبل ما حضرتك تثبت البرنامج قبل ما حضرتك تثبت البرنامج هنعمل اخر خطوة عشان نبدأ نثبت البرنامج هنفتح الاعدادات من تاني هنروح الصفحة الرئيسية هنروح على التطبيقات او البرامج هيفتح لك كل البرامج اللي عندك كل ما عليك انك انت هتلغي تثبيت Flash Player الموجود عند حضرتك طبعا انا لسه كنت عامل عليه تحديث بس انا هلغيه واعمل تحديث جديد نكمل بيه الشرح هنعمل الغاء طبعا هو طالب نقفل Google Chrome. نقفل Google Chrome. تم الحذف لأنه شغال مع Google Chrome فقط تم الحذف ل Flash Player. بس أهم حاجة يكون متصفحات عندك مقفولة زي ما أنت شفت دلوقتي طلب مني أقفل Google Chrome. هنرجع تاني نسطب البرنامج بتاعنا هنروح اللي في المنتصف هو خاص ب Google Chrome. هتضغط عليه هنحط له علامة صح ونقول له install ثواني هيكون متسطب معاك من غير أي مشاكل لحظات ينتهي تمام زي ما قلت لحضرتك خلص التحميل ل Adobe Flash Player هنروح نشوفه تاني جوه ونطمن عليه موجود ولا لسه بالظبط ظهر زي ما حضرتك شايف 19 megabytes 19 ميجا بايت وتحمل والمشكله اتحلت بس زي ما قلت لحضرتك اخي العزيز لازم توقف التحديثات اولا على Windows 10 او Windows 7 ايا كان منهم توقف التحديثات اولا وتبدا تسطب البرنامج من جديد وبعد ما تسطب البرنامج كل شهر تلقائي هتلاقي عندك التحديثات اتفتحت على Windows 10 حدث التحديثات اللي انت عايزها وبعد كده اوقف التحديثات وبعد كده احذف Flash Player وبعد كده سطبه من جديد يعني خلي الملف ده عندك ما تحذفهوش خالص عشان تحتاجه كل شهر على ال Flash Player ده كان شرح عشان نقدر نرجع ال Flash Player تاني بكامل قوته على متصفح Google Chrome وما يحصلش اي مشاكل خالص اثناء التصفح على بعض المواقع التعليمية ده كان شرح بسيط وشكرا جدا ليكم اتمنى ليكم دايما رب كل التوفيق والنجاح والفلاح ان شاء الله ما تنساش تضغط ال like بتاعك ما تنساش تشترك في القناه ولو عندك سؤال حطه تحت هرد عليك ان شاء الله كل اجابه لو محتاج اي تطبيق اي برنامج اكتب لي في تعليق هيكون موجود عندك من MediaFire مستر بروف ان شاء الله اخر كلامنا كالمعتاد لا اله الا الله بها نحيا عليها نموت وبها وعليها نبعث ان شاء الله شكرا جدا لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته